嗨，大家好，我是 May，欢迎来到我的 YouTube channel。我们都知道呢，平板支撑是锻炼腹肌以及增加核心稳定度的优秀动作。今天呢，要带来一组，也是在家里就可以完成的八分钟平板核心挑战，会集结各种平板的变化型动作。那中间呢，也是几乎没有休息的哦。那如果你准备好的话，就跟着我一起来挑战吧，Go！ 这组八分钟的平板挑战总共会有三个组合。第一个动作，先要来到我们的瑜伽垫上，两手撑地。我们做的是海豚平板以及蜘蛛平板的变化动作。两手一推，屁股抬高，接着将一脚抬起，往同边的手肘靠近，稍微停留，核心发力。 动作过程中慢，启动我们的核心肌群。剩下五秒，四、三、二、一。第二个动作，轮流的侧平板支撑，稍微停留个三到四秒，接着缓缓的换边。 最后五秒了，非常好。接下来三十秒的登山者冲刺，撑地的两手会开始感觉到酸，不要停下来。冲刺啊，各位，最后十秒，加速，加油！ 腹部持续的发力，三、二、一，很好。来，我们不休息，做平板的转体，一边四下之后，接着换另外一边，将我们的身体转向，接着屈膝，你会感觉到侧腹以及手臂都相当的有感。 最后三、二、一，第一个组合的最后一个动作，平板的前后移，轴撑的平板支撑，两脚一垫，重心前后的移动，坚持下去，最后五秒了。 三、二、一，非常的棒！已经来到今天训练的三十趴喽，不要在这个时候放弃啊！你可以稍微的喘口气。 下一个动作，我们先站在瑜伽垫的一边，两手爬到平板支撑的位置，接着抬脚，抬脚停留一下，接着换脚，再慢慢的爬回站姿。 接着不休息，来到碰膝的卷腹平板，将你的手与对边脚同时的抬起，快速的碰一下膝盖，接着回到平板支撑的位置，你的身体会有一点不稳是正常的，挑战自己，坚持下去，最后五秒。 熊式平板以及碰肩的组合，两脚先伸直，接着屈膝，再接两个 shoulder tap，最后五、四、三、二、一，很好。 侧平板的延伸，将一脚往侧的延伸出去，上方的手同时的打开，吐气。这个动作做完之后，可以稍微休息一下。 非常的棒，一样休息三十秒的时间，你可以快速的喝个水，喘口气。接下来给我一个侧平板支撑的预备动作，倒数三秒之后开始喽。 侧平板抬臀，先让我们的屁股下沉，接着用腰部的力量让我们的身体抬起。下方支撑的手会感觉到有点酸，是正常的。核心与手臂持续的处理。最后三、二、一，停留在高点。 侧平板支撑的停留三十秒，相信自己可以达成，持续坚持到最后一刻，永不放弃，加油！只剩下五秒，四、三、二、一。 不要忘记，还有另外一边。侧平板抬臀开始，让你的屁股缓缓的下降，接着用侧腹的力量抬起至高点。倒数五秒，四、三、二。 一，我们不停歇，停留在最高点三十秒的时间。相信自己可以达成。最后十秒了，三、二。 一，非常棒！倒数第二个动作，登山者的停留，两手撑地，一脚往前的抬起，接着停在半空中三秒的时间，换脚，一、二、三，换脚，很好，重复这个动作，倒数三、二。 一，最后一个动作，平板的开合跳，接着往前，先往外的打开，接着往前，加油加油！最后五、四、三、二。 一，恭喜你完成今天的训练，今天的你非常的棒哦！大家有没有感觉到，短短的八分钟，上肢跟核心完全的炸裂出来啦！啊！超累！刚刚撑在那边的时候，不仅啊，你锻炼的是你的核心肌群，其实上肢也是非常的有感的哦。那如果你有挑战完成的话，麻烦在下面留言打卡，我们下次再见喽，拜拜。